bagay na sanay Halika kapatid, pakinggan mo ang mensahe Ito ang panahon, kapatid, para bumawi Tama na ang gulo at mga bangayan Walang mangyayari kung tayo ay magsisiraan Kumapit ka lang sa balikat ko pare Sabay tayong maglalakbay sa iisang biyahe Hindi lamang ako, kundi ikaw sila Taga Surigao ka ba? Alam mo ba to? Kung oo, mabuti naman. Kung hindi, abay, ngayon malalaman na natin ang kasaysayan sa likod ng Mainit Lake sa Surigao del Norte sa may Mindanao. Ang Mainit Lake, isa sa pinakamaunlad na bayan ng Surigao o Surigao del Norte, ay matatagpuan sa paanan ng hilagang dalisdis ng Mount Diwata. Nakilala ito sa maraming panahon na nagbibigay kita ng mga mangingisda sa bayan. Ang mayamang likas na yaman ay isinama sa industriya ng mga katutubo at imigrante na para magiging isang progresibong komunidad. Ang mayamang pag-akit init ng mainit ay tumuturo sa isang pangkat ng mga taong lumad na pininiwalaang mga kapuhan ng mga Papua, mga taga New Papagenya sa kasalukuyang tawag. Bilang mga unang nanirahan sa lugar na ito, sila ay mga maitim na may mga kulot na buhok at malalaki ang hubog ng kanilang katawan. Talintulad nila ang mga Black American. ganun sila ang kanilang mga posture. Nanirahan sila sa paligid ng lawa. Isa sa lugar na dinadaanan ng mainit lake o mainit river. Ganoon ang pangalan dahil sa sulfuric hot spring na tinatawag na mapasok na matatagpuan malapit sa pinagmulan ng ilog. Natagpuan ang ng mga mananakop na Espanyol ang mapayapa at mayamang mga lugar ito. Ngunit dahil sa patuloy na paggugulo ng mga pirata guro sa kanila, kaya napilita ng mga katutubo na lumipat sa iba pang mga lugar papasok o malapit sa kasalukuyang lugar ng bayan. Ang dating tawag sa lugar ay tinutukoy bilang daang lungsod ay ngayon ay ang baryo ng San Isidro. Alam mo ba yan? Kung saan yung San Isidro? Tuloy natin. Noong taong 1920s, pag pagdating ng mga Amerikano, si Mainit ay naging isang baryo ng munisipalidad ng Placer. Biruin mo, mo, naging isang baryo na siya. Alam mo ba yan? I-comment mo sa baba. Punta tayo ngayon sa unang halalan. Ang halalan noong 1928 ay nagresulta sa halalan o pagkapinuno ni Senyor Siperano Losada, isang ampon ni mainit. Meaning, hindi siya tagaroon sa mainit, di ba? Na kinilala bilang ama ang bayan. Yun naman pala. Kahit hindi siya tagaroon, kinilala siyang ama bilang Pangulo kasama ang tatlong iba pang mga konsihal ng bayan. Sama-sama silang nagtatrabaho, gumagawa sila ng paraan at ito naman ay nagresulta ng kanilang pagkilang pagtatagumpay. Sila ay nagbawa na palaya nila ang mainit naging isang uh, lungsod na may bisang Executive Order number 29. At alam nyo ba kung sino ang unang alkalde ng bayan? Wala nang iba, si Antonio Musar. So ngayon mga kababayan, alam nyo na ang kasaysayan ng inyong lugar. Maraming Salamat po. Kapatid pakinggan mo ang mensahe Ito ang panahon kapatid para bumawi Tama na ang gulo at mga bangayan Walang mangyayari kung tayo ay magsisi nangyari Sabay tayong maglalakbay sa iisang biyahe Hindi lamang ako, kundi ikaw sila Pakita natin na may pagtibok sa musika Ating paitingin, pakakiisang lahi Hanggang sa ating mga labi, ngiti ang mamumutawi Atin ang ilumin ng mga malalim na sugat Ito ang pagkakataon para matay mamulat Hindi sagot ang pagkagalit at pagkamuhi Dahil di ka mabubuo, walang pag-ibig na nagkari When the water municipalities obsess on land importance of Lake Mainit as a support system. Development partners and lake stakeholders from both government and private sectors initiated a strategy for keeping the lake safe from degradation. The creation of Lake Mainit Development Alliance in 1999 was one important step forward. It is an interprovincial initiative for a sustainable management of a common